Salam Borneo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Bagas Dwi. Hari ini di kampus saya ada kunjungan industri. Jadi saya pakai seragam listrik. Mau kemana? Ikuti terus keseruannya. Let's go. Thank you.